برای خوردادم همون نومت های فیلیس آدمان خاص از این یامان کارسانت کارسانده دیساجو دیستا جواز اکدمی، اکادیمیک، لیتراتورا وید، پبلیسیست، فسک، ایون خاصه ایه آدم هاک لگیندا که فخونند شوید، جو سوید نافیک فرد نافیک ریگوریش، من اینکه د ده دکارت ده و ده ستود دقاک خشده من اوش فطارای میراوای که خونند نه. Marriz l'achtastut, basta perch, falavattar midegei va odaimok ginodna osasti. Sorastod nog podshohot, nog short. Yemavada umay fastama mana nere hashtete fal tartachisti, mana nere hashti. Budu midegei shaman osostisti. Kadima o'sha hasht. Smoq kamida studi bira fidor darodi, bira turchin darodi ma ha. Shamagaskar. خودتا گوی میده که زیافت هم بارم من میده که ایسا ماخت ها چنده رو دوست کنی؟ این رو ماخت کنه، قومه کنه ماخه نه قومه کنه، باید در تاو فنده مسکو ماتسو فنده زنگراد ماتسوی در دبشتن مرادم در دوشته من یه نرد زرگاه ایسا که خونه سرش هاویل آخر کنه و یه رو ما moqba iron davkatlar ittardi yo'nash qudi kani zaga naqavi zaynak falastovi فلسطین kitsiluttanizme naqud kavi irtinirk ka mozudi زبخ نقود که کدوچ خود سار داشته وی وی نه او فلاوی فشته ما چیو دو دون سار داشته ما داشته دو وادش فلا مکاگی وی مکا سر سر isso e de اما خوب من کن قوه ای سمی با خوب کن زن یده که گوتو دارم یه لک دو وقت تو گالتا دارم ای فلا چی دار زن گوتو ووش گوتو نبا دار زن اون تخ قوه اما فتساق کمم با کنید سی خوب کنی یک راجت تو وید فتساق راجت گوتو دار کمم نی هاو من این با تو میول دار، یخی گالتا دار، نوی سخی حتی دیو راست یا خون تنو ساسوز زم یو کوری کسته دشته مثلا یو با که که بولی سی خور با بشه فسی با با که با چه توی ما فسی بجرد یه نو خوش قوی رو سر خوش نکرد وی در هفته خلو باشد نکرد ها سی قد تکتا یه بون سمه اودون خود توی اما ما از خود توی شوک تا قرا کرد قوی مثلا الله شد قوی در و شر فرات های نیست شرخ نه. نه اون سر تاکوست کوت تو فتصاق در چیومن. من هاوی لگ زینادون باشد و هاوی لگوار زینادون باشد و من من دبون صوفت صاحب تقصد ترچی و من هم مفهدی کنم تقصد داوی مانند، هاوی در هاوی دختر رو من باقش کرد. من هستی آمد توی هاوی زن یو در بشته داوی من قوم خورج ایسته شارع چای، هاوی دی زن کد لگ داویت قوم ایست که من ایسته خورج زیناد شارع چای، خورج باز هوایی. څه دا بونو ما یو کوم دي دا سو ما هوی زریش ده خوش خوم کړم ما بونو ما باسط ما زی یا با ما هوی ما بون در سوزو برګه ایست خوش نه ته په فلا ما بونو یا ما زور زلګه خاص تر است چې تنگ زندار رو سرن ما فاس شبه ده قو قوبل کړم واخ ما تاسو دار ما تکه نخی سوادا نوی خاص زرگا فاسشی و تافتا سدشته و زبیر اوزن yazarda iste Rodov, tıxsquad Rodov. Yere marasta cüsfen doatlar nan işi Rodov da tehya. Bokus. ما افته سامال کنه او نه گنه نو یا خب خودی نگو دیشه داون ارماس کرده خود میز آچی در زد تو زغم قو بسته یولک کرده خود فقط داو گوی در یه زغم خوردی چی دافتو یاری قدار استا یو اخسر داشت ما دوی شف ما یارین کروی ما کروی اخکن گنی چی کن سا گا گدرل شو بروی چی نای نوی خوما تا جا باکن فوش ما با ساوی اخکن فله فالا او ما لگ باکن زا کتاری تریت نوی دی او من نیچی دام خورا داغ نخودی داغ در نیکنی یارن بس ایرباس کوچه ارتون سعه، یارو فش نارتم یاراد دوستو یشی، قا ودی آخام لگی ودی، باید دوستم یازد توی، مزاحگیر نیشیر باشه، چه همه فصل چی داره، ودای بافی، رو می قدرت کار، نقد زد توی اینو، و این چون که در فصل ودای قابل کام، هیچ قابل نبوده، گو خودی نگس سو، اما کات سو لژه نومگنه که چه قطعه بود، اوی قوم از زون ها. یه از زون از این، سال یه آخر قطعه از این بود، محمد، او خرد شرخویده، قوم، آردگون. محمد، قوه ایور دمیش، افتتاس کلا بیرده، دست ما یه نیست سوی نیو خواد سوی دم سوی ما، آفته صدایی که من محمد، صدایی که خرید نکردن دوخت دارم تا سکون سال کم من وارد من سخت ما سخت کبر ما کرد تو ما بر سوی زور خودی نگذامو فن دگل یو نگه کرد کو با خرای خودی نگو یو نگه کت خو خرای میدم سو ما لکو فی ما هم سو انجام دو فلان دو نگه ما دل دو و دادیم سه که من از استودیو من از یورامی من کبر با خراب کدود منی نگه خراب نه نهیات خود در ما تاوی کدود کدن زوره من از یه فارست من سپارست سزا فارست من سپارست سزا اما اوی وار تاوی ارتنق سزا است من خود کدود برسو من من هاوی وو فتق هاوی و لگن نوم چی یه یرن اینا گه کرزه با یه نقداو نقداو سیناد ерн иро нагдав хав мен бозса дизака ю бисо забах мана мазар да мацу иро бисо ахам ю лачын дар кабару демгори ма кай бохарай хави ما يرد هودو دو در باس سی نگه قوم آخر قوم ما بود زور از جگه شوالو نن سفند ده باسم هاوی وغداو فات کتسا و قوس قاو یر نه خود با ما زرتا دوای دغه تشی ولا مقدار وی قوم آقدر و من یشار القوم قصای وی دل تخت دم نه خودی نگوی کدو یستیا که کد داده کوی سر خسای نه داده خدا کرای تو از خود تو نه نه داوزی نه مسیبال در و رسوخت فلتر نراست زنی دو نم ایوله نه و سه سه ما دو بون فست دخشت رویت سه رای دخشت ما خفیستم کاست من و دی و پس نور که خورد هاوی نو یه روز زاگا فتسا خط قطار هاوس اوستا کو گشکولاو دی مز فتسا خط فچشتا با سماخ کلاس فشتا و و راز در یافت هاو دی مز زبخت لا خور کن سوتا راز من نواخ پای کو نرا ای بار اش شولت کانو لا خور خودی نگو گو و دوی نو و زبخت لا کرد، بازدیاب بازاد یا بنوت ما ما دو و فراس کلاس یه نام آمده من آستم کن دیش آخه من خود توی نه خست آستم کن کن کن کن و دی آف دازو، شکایب در شکولا کل خوزدن بلا دیوش رشا گفتا خود تو شکایب دی آف دازو، یه رو کدا دازو، داشو فدستی دارتر دی کدام آسن زال آستم کن Ер завы никай жу скути. Сибалун куд бокан зе. Ахса камал води дийс води магор атар салтыштым. Ер никай жу скути. Афтадан чи болса сибалун камал. من ماخکوف من یه آورم کلاس شیفه سوی راجمه و دو هفته باز دادشت استی کباکوت توی اشتم کلاس ماخکوف اشتم از کوفه در نفدم کلاس یاد باکوت توی اشتم کلاس من ماخ اشتم کلاس ما باز داشتم فلا روز در چی فرد سی دون در که از فرده دی ساخر دونر دون در باچ دشته اما با دی آخم خود خیش در تا فون زاز روز با پسی خیش زاز روز با مر باچ دی اشتا یر دو فردم مر باچ دا دا نیخشن آف داشت دازه خیش هم دی مافت همه بی رو دشت مش بی رشت با فاراستم کلاش دو دشت دو ها دو ها دشت مزیرن و دو avslutas است köpte. هم، و دو det var smashas. Jag då var smashas då var klasse. Det är så att یک کلاس سار است و آس دواد است یک کلاس و یه چی باز دو باز تو سبه کن و یه نو سرام با ویل از من مازا خمدی در گرد آشه فراست و تیا و قادر تسو شدی ما آخر گنجتا زغم آفت کلاسفاسی و دیبول ما راجم شکولا آخر گنگه کوشا فلسطین ود ما تزن دیش آخر گنجتا و راست داخم زاکون جرگه ین خاص فوت کنه و آستاکاک شکولا و در راجم شکولا آخر گنگه کوشنه بار نالی Уаддамо э, Э, училището ма институты кӯйдар накуд тӯфалакулофавате хадак маъума гашка мох ма дасам класмар босади вай розма бирачифа кушто охурганагай охамта набр ди дуа юзава зосшета инна хоготай ма бодр водалтай мавса хоготай чиоти швой дор лагусто лагунада суппар да соза пакус агай. ва ер фандау дасам класфаво мар босади бохма ма یه نیز شب پته کشتر رو ده، کلا شد، های تا ود نیم پته خویش دار. ما ویدی، مما دای دواز خویش دار. مما او دا مازه گرد و دی، وید تا پند زماز شد. شده، پند زماز. ما یه نیو مفیش نماستم، گاکش گو. بیستکتر. یه زاخم تو دی، ود دیر از آمده. از شب پته کشتر بند، منه نماوید. ارشید دافون نماوید. فا از زاخم تو دیشتن این نتلودی خب، قوم آسو دای کوی اما بازر تا ما خوشش زم نتلودی سخوی نگو ایزار ما او فبات دستم فاسی گوتم فکاف دشتم فزار دشتم مسته بازرت تام. یه رو فتا ماخ آستان آستا کاشخال کداره من ندف قوشیشم مزنوی شگنه یه رو من زاده بودم درف سیشتایست Ma zau ma gurte geu Да чефу, ta 200 km. да чефу. Ama 200 na kan bun so. Ama bozert tam zerge raisho du el fanzame. Os hab ze stam nie patar zau ma. Ak ochayn dar und ze nit se savdi. Mercedes da maçı kamda lavçı kama. Вахстарши загамас забадет завод яхи мидад. На кавкак чинзинса ما خم мабасатта, فونز لب таим фонзлап دستم راجه даштам раджи, и اما сахатыл. Ама سخوی кяны сухой دیشه و дишеват фэтсагга, гурзяк бол кайхунец. Хави фазин ди. man zeb qattiqmiz dartar dorim saybol radio bir soda man bir یارون، اون دیگه چیز خواه با رو من، گرستم موسته چه سوال تیم سال رو یکو خواهدم من باز گردم من قوشه. اون در صدید خواه با زد، سوال ما بای قوشم من ماختم من باز داشتم من، قوشم من یون مولتو و نخاش، زرگرد، هم ربابرشتو، دشو، نیمسکتا، خست رایت تو، همین رله وردتو. یارون من کار داشتم یه گاشتر زرگرد، نویشم من مانه، کمی دلدی، کم ma kav kut fala. Wel da der hislar naudest ma yul der sa ku ma kut toy. Ma akhir tayt ta ma sin da tayu der prezivnik taştı. Ma sa ku ma kav shit tun taştı ma. Sana zafta zan say vattar sar hafta dedishtam. Ma gura da mafta galtam. Ma yu duwa ma yasat parx kav zishtam yul der. ما فقط خشت فوزانی مثلا سو باسم نیو ماسم ما ودشتم استاش la puta, no? dal qo'ymoqda man subbarda sto qo'ymoqda zag'in mo huyu ю yu ротаю зышта ма юма взводу зышта юха ма юма кус зышта. Ма ото аттар фенак дародам ма сепа така стартым. Офта идам диз идам висардам на нақа сахадагдан фазуз зышта коқава мат. Ма вол нахазар тамоса ма сазарда мохса набинун тасфесту кабышту кудышт. یه مافت هم بازدادش نبیرند، از بازدادم ما را جی و تیویدی است که یه کامیسار خویستند، کامیسار، شدتون کامیسار زاد. ماوی راجمه که ما ارشیدتون تنده دی، اخشده تند، قومه شد، که اخشد همه اخشد، آقا زغلون چه اخشده نبینند. ما از زبخ اخشدیم، نمادم، زبخ شد. mazam mas é um mercado okyanit, orvitit. Nereja todos a gaz kot fıştan, vasit mamen orvit neydi. Yarın spor fıtsa gamozu, ödüme ödüme şaza mozu. Bu da işte sparda şaza la puçir vit haşta. Ve basit tamam, kufiyette vadı ve toftada. Şamar boşutta. Mana mana shu yerga klozur fesa borniki. <laughs> Na rost desa dedi. Ma stevat fola mosit da maza fola na niyet qudi sabay az yer nafada nivat. Ma wadet namal nerta maydan tadattız. Khorsh kufa vayvan. Fala makhir taw dishtam отличник-то. Манертен мазавад отиш тот фиш дер бас тарохан сгзари на тэлт домгатай имеет право вступления ага. в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Verdi su jedna nivotetta da modi. Vi fassa solo questa rosa, bakut mi dota, andare a navadi. Ma nog gaan we dis maar koegen. Dat ik kost vandaan, dat we gaan examen dat dat mijn akal kom oisu. En het zit dan met mijn vaders waar het zoeren zeggen, na mij is het. Hoe maar mij het gaan Hoe maar de winter te kijken, maar ze goed doen. Maar hoe dan kan ik dat wat goed doen. من сама јот сама орди тома искуда. Такој. Маҳавио дида мазул зур зака. Вот охир қавфас шива дар dar Игар кор соат қома дафтар башта қоқ қама. Кезар негар шу. Кезар. Фала дахи қома сатта каной. Ер драз дар гит о тавди дух каннай дар оза диди қабы шайқасынай дар ваштайшынай дар. Ер Yer дар дит соқур кан. Гар baytlar nozu دیسەلەمەشی ارتن فۆڕستەم از خەژۆرە دەرمۆنم چینە گیس ئیرۆن فەندر گۆستای چینێک فەلە گورجیا بە دۆمغەتای ئیرۆن ئۆفس. مە گورجیا ڕۆ دیرۆن گورجیا گەڵدامتە باکۆ تو ئەم سەر سدوی جۆبش هەوی شدی. سەگەر خیس هەفتا خۆشدی. یۆرە یوە دەرخی سەوتەردن سەبای مەسکۆی جاردەمە فەتسا بوو. Ma jer Moskve ta kamu niste ya axam ta diza her suslov koyna kuttu. Suslov sa sal qodekkan. No oy qodekkan der Moskve bana daltur urishshok. Zaga irmas turish shogati da tasvandikan. Mein aus auch der mach qom axizam. Na na na latina gau na alfavit. Urishshok mer roiva. No roiva ma yo'l srozishdi. endi ilgari udon urishsho goddon rossiya federatsiya ishdi sagor moqtoshdan гдз республикае одон дар зохтуа да моха мохнишистам мохта қума гурзиоголфма рохиза модон дар рохосо тархо рохизу ярн магор чи дар яъне автономида фарскедар набокуд ёфтама чи сафарши ярн ма қутто гуй savat савата сахадак радиттума ҳомдар вад фазин диёхамта Merak etmem. Ben evlendir barvestoy. Fıstak sekreter çiğ, gud ziyag. Sonra başveli. İran ödü nevi yıkadak sen. Fala İran av çiğ fero çiğ nezet da İran'a. Fala yavuz şıkdak zırtta. Yavuz da İran ödü از دوای در سبخ ستون من چقدر ما کز وقتا ایرون ها وقتا سرتون فلی خدک نزد تا ایرون ها زوره ما اوی مزیر قدر Sekaj kom na boka stemene fa rotar se shty. Hofta ke krežitarske. Mahma gaska srazu shtema kuttak fi yerin Yarın fi khaldi mazaka, yarın kesin çizitta. Alfavit koyvu ve duje kesin nalsu. Ama jurnallarda içi ol gazet derdi içi ol kesik, bilmem. Latino gava kurudu isteme yarın nasıl Yarın adon der Gurziagov, çizitta Gurziagov, niçi ol kesik, skola der niçi ol kesik. Mez efsaday kursitten. Ve ben zuren kusma korattı. Ma kudarış kostavkog şkolama, kirov şkolama da masu direktore. Sen kudar diyor savcı şkola fadan. Ахур ганак цюбан дарницы жу. Директор са кусман дарни мама. Директор ай кудар витес. Местам за бирай. Нама кабира мезз кукуат койшта кусов цми кенсин. Фала най босет дарда мешкола феру. Кодиер цахозу. Босет дарна радиан школа за бакутту. Ахур ганак гурзяк мез фанзам класы се خاطر ötten. Havu fıtsa klas. Aha. Mas ahur ganak Gurziakçız. Ну, взонгчыз гуафта оставкак школа чипаси, кана ису чипаси. Масен зуры. Ерти, ерти, ер, надо ершитанцем бар. Бас варта худа гем, ها янем бар, сал хубин. Масен از در با از هم با در بسی زد های سفت قطع کم از در این تر گرد جاگاو زدون باش های سخابا سب الان گتو پن در دیس بار گرد سر با کتو مسافر خود این زاخر کتو فزم کاسه گسم من من زرتم آزد در تا قده کنن نردر فلا Madzat tunzuru. Yerda najum kursiyakos. Hawi uqattak. Ma барай. fi дис boray. хисавта ахус. Сагат дар. oxus. Sagatidar той зага яхи yaxi сама sama чи. Вы уже дали, дали мен олкаши. Взорген, взорген, я звален, шокен. Кайр бор виден, соман калаштаттинс. Уйца хужан. Масал кудай тизагам хисав кодер дар сарази. партия қоматат соглак чио уй баста зонуй налавард карома хачакана ама автомафанда бозунан широр факанисна иристун одаман куд ҷустуйда нафим шасан рор факанис янар қуттагуй мидагисман фандиякта мохрога зурабзада орта федороди сагируллак кафес 사기로락 이르스도 있다만 니스웨디 이르스도 야 신달 하웨요디 약극달 하웨요디 서로서 까워프타 사마이 سالم زخ زخ زورگو ودمز با زخ نقن تو دی ایرون زخ زورگ در قوم و هاوی یفند یا کهیو دیو تاگه ما یه فنگل کم آتشتا ود یکوف دو دی هاوی یه نر بیر از سراتاف تا زورگو دیش من آخر آدم zuruz. Sergefestan ve سخک اوریل سر سرن نال زدی شاده من اما لیتشت اندرس در پلانیت ما سرنگ برد کمیشاخم ما من سوگه کنزشت راکت اتم مدام من فن دافتا کوبه، آخم فن دیان ما بیش هی کرسوی تیرون آدم الهد فیدن آخم فن اما فشتاک جا خون لگ، فشتاک را که تمک و خیزا، ما یک آخر فشتاک ابخنن که رو برا، و چشکووید، ایو آشتر جی، فندار آشت بپکرد. اشتر بوزنگ، آب و راستک که ایست سارتای منو کهیر باشده، تک دیستر نخسته فکر تام نوشته در اشتر بوزنگ، انا نیست، اما نوتخه جگو که ات فندر، نوزنگ داریم؟ چند خود ساو جگه ات سمیت، یه در فندی ها که